ション気になる車にロックオン今回は近年世界的に大人気激戦カテゴリーとなっている SUV を大特集インテリアの中もやっぱ個性を出してますよねこのそうですね、うん、話題の国産 SUV をワインディングロードで一気乗りすると人気の理由が明らかとなった みんなねでもねコストパフォーマンス高いんですよね SUV の最前線にロックオン購入検討中の方必見です皆さん気になる車3台ご用意しました、はい、それがこちらですどうですかいやもうパッと見ただけでキャラクターの違いが分かりますねホンダベゼル 大人気車種がフルモデルチェンジを遂げ2代目に進化日産キックス電動パワートレーン e パワーを SUV に搭載そしてファンが待ち望んだターボエンジンがついに復活スバルフォレスターどれも大きな話題を呼んでいる注目の SUV ださあまずは 楽しみ楽しみ。で、先代がかなり人気だったじゃないですか。はい、はい、はい、はい。それなのに、うん、今回パッと見て思うのが、うん、結構変えたなっていう。こちらが先代のベゼル。2013年に発売され、同じ SUV の CRV とともに世界中で大ヒットしたホンダのヒットモデルそのベゼルが大胆ともいえるほどの変貌を遂げた サイズ感は先代と変わってないんですけど、はい、見た目がすっきりして、はい、最低基調高は上がってるんですけど車高が下がっていて、はい、ボディを見るとちょっと薄っぺらくなってフォードはクーペっぽい感じがしますよね、シャープになって僕は好きです、うんね、はい、はい、ライバルってどのあたりになってくると思いますいやこれね難しいんですけど まあ、サイズ感で言うと、日産のキックスとか、はい、あとトヨタの CHR、はい、この辺りかなと思いますね。だからもう、この手の車はもうね、うん、いい車が多すぎて。難しいんですよ。 <laughs> ただ、価格で見ると、はい、まあ、300万円くらいで、まあ、ちょっと大きい、スバルフォレスターとか、えー、トヨタラブ4、はいえー、も選ぶグレードによって選択肢に入ってくると。 ベゼルのグレード高いクラスリアに傾斜する低いルーフラインや新デザインのテールランプによってリアビューもシャープな印象にまずはラゲッジスペースをチェックさあどうですかねうんもうちょい横幅欲しいかなっていうのは正直な感想ですねまあすね、実はオプションのプレミアムオーディオが備わるため通常より横幅が狭くなっている ゴルフバッグを積む際は後部座席を倒して積んだ方がスムーズな積み下ろしができる後部座席を折りたたんでラゲッジスペースにできるのは嬉しいポイントそしてベゼルには最新モデルらしい便利機能がたくさん搭載されている予約クローズ機能という 機能がありましてなるほどどうするんですか押してはいうん離れたらもう自動で閉まるとなるほどだから手に荷物だいぶ抱えたら、うんうん、もう大変じゃないですかもうボタンを押すの確かにだからそのまま離れてっちゃえばあとは閉めてくれるあこれは嬉しい機能ですねもちろん予約クローズ後の自動施錠も設定可能さらに なんとこちらのベゼル、デジタルキーになってまして、スマホで解錠できますしすげエンジン始動もいけますマジはいそうインターネットを通じて認証を行うことでスマートフォンを車の鍵として使えるのだ開いた開いた開いた開いたはい解錠後はディスプレイに表示されたピンコードを入力認証に成功するとエンジン始動が可能となる だ一応、まあ、鍵は持ってた方がいいらしいんですけど、電波の状況とかにも、ね、よってなので、ただまあ、万が一、まあ、鍵を紛失した時とか、はい、なんかあるじゃないですか。うんうん、さらに、離れた場所からエアコン操作が可能。乗車前に車内の温度を調整できるのだ。これからの暑い時期には便利。 あとはなんかデザイン性でシフトノブ周りがこうコックピットみたいな感じでドライバーをこう包み囲むみたいな、はい、すごく凝ってますよねうんインテリアも凝ってますねこの送風口もこだわりの一つ頬を撫でる穏やかな風を作り出すという程よくそういう風がこの辺を当ててくれる当ててくると確かにだからインテリアの中もやっぱ個性を出してますよねこの車そうですね、うん 中尾君シートの感じはシートはすごく、うん、あのー、座り心地が良くてでクッション性も結構あってほうほう柔らかい印象ですかね、えだから多分長時間乗ってもあの楽なのかなっていうのと、うんうん、では後部座席はどうなのか低いボディデザインとなれば狭さを感じそうだがおどうですか広いっていうか確かに 中尾君あれですよね普通にドライビングポジション取ってますよね <laughs> 取ってますよ,、ね取ってるね、足が短いみたいに <laughs> 足元がめちゃくちゃ広いんですよそうですよねだいぶスペースありますもんね、はいうん、先代から、はいえー、大きく変えたのが、うん、シートの取り付け位置、はい、ヒップポイントからの、うん、えー、足先までやや拡大とあここかはいなるほどで広くなってるんですよねなるほどさすが <laughs> ヘッドクリアランスも十分あるようだまたさまざまなアプリをインストール可能音楽をストリーミングで聴けるなどスマートフォンのような使い勝手の良さがあるあらちょっとベゼルいいんじゃないですかねまあただ僕らはね、うん、やっぱ走らないと乗ってねそうなんですよ乗ってみないとわからないからね嫌な嫌な客なんで <laughs> 新型ベゼルはハイブリッドとガソリンエンジンが設定されているが今回はハイブリッドシステム EHEV を選択加速が必要な時はエンジンで発電し電気モーターで走る高速巡航時になるとモーターが停止しエンジンで走る効率よく燃費を抑えるシステムとなっている さらにホイールハウス前に整流板を標準装備空気抵抗を減らし燃費と走行性能の向上を目指している今回走るワインディングロードでは131馬力を発生する電気モーターの実力が試される その走り始めのところの電気のこのスムーズさと、はい、このこうトルクの電気の感じはすごいいい感じですねうんとなんかこのね足のこのしなやかさがすげえマッチしてて、はいはい、街中もすごいなんだろうこう気持ちよく乗れそうな感じがしますね都内なんかだとやっぱりね、うん、どうしても信号待ちの時間も警戒したみたいなものはありますよね、うん、ありますね 加速感は上々ではコーナリングはどうかステアリングをパッと切った時が、すごいねこうしっとりしてる感じで、はい、サスペンションも、えー、適度なこう硬さ柔らかさというか、はい、足が結構こう柔らかめだと車ってどうしてもこうロールしやすいんですけど、はい、そのロール感はないですねじゃあ本当に 純粋に一番心地がいい、うん、そうですねこれいいですねここでノーマルモードからスポーツモードへチェンジああやっぱ加速が全然違うわ、ね、スポーツは加速感ありますね、うん、加速感ありますねもう踏んでねもうちょっと足に乗せたところからのその突きが全然違う、はいはいはい、うん、このアクセル組んだ時にすぐこうレスポンスでついてきてくれるとねこう楽しいですよね、はいはい、うん 横溝の印象は高評価だが中尾が気になる点を指摘確かに回転数が結構高い気がする、エンジンかかるとちょっと回転高いな高いですよね、うん、発電中のエンジン音が若干気になるようだシートはいいですよねだからやっぱり足回りでねこの 鮮やかさを出してくれてるのかあとはそこにプラスてやっぱりシートの、うん、この優しさみたいなものも確かにきてきてて、うんうん、あとねこのミラーもそのこのドアについているから、はい、こうちょっと死角が少ないかなという、はいはいここが見えるからこの隙間が非常に隙間があることによって、確かに取り回しとかもと四輪駆動モデルが用意されている 続いては GT プラスが気になっていた1台それはスバルフォレスターに追加された新グレードフォレスタースポーツ2018年に一度姿を消したターボエンジンが昨年10月のマイナーチェンジで復活これはフォレスターで最もパワフルなグレードとなる とうとうターボになりまた帰ってきました帰ってきましたねこれだから横井さんと僕が、あの、はい、オフロードで試乗した時は、はいなかったんですよねそうですねあの時でもやっぱアクロの走破性ものすごい良かったじゃないですか、はいはい、こうすっごい上り坂をぐいぐい上っていく感じ、はいね、そう以前中尾と横溝はフォレスターの X モードを経験走破性は極めて高かった その記憶があるだけにターボモデルへの期待が膨らんでいるのだ価格は先ほど乗ったベゼルより40万円高い330万円330万円30万円は難しいなこれはなんでそんな悩むところで、みんな作ってきますかね、 こちらが新開発の1.8リッター水平対向4気筒ターボエンジン搭載位置の低さはスバルのお家芸だ確かにこうやって見ると、低いですねだって普通はこうボンネット上げて、はいここ、ここにこうエンジンがね、はい、この高さにあるじゃないですか、ね、重たいものをなるべく低いところに搭載してこうドライバーの近いところに配置するっていうのがやっぱ一つのやっぱり車を良くするポイントですからね、うん そこは徹底しているとさすがですねちょっとラグッジスペースじゃあ行きますか、はい、はい、見てみましょうさあああ広いですね広いですね十分です一応一応、はい、横でそのまま斜めじゃなく、ね、余裕ではい いいですね。乗せる時の高さもそんな高くなくて乗せやすいし、はい、ここやっぱフラットになってるんで、はい、あの積み下ろしも楽ですよね。はいはいうん、重たいものなんか特に。はい。あと離れれば、自動で閉まる機能は <laughs> ついてない。ないけどボディサイズの大きさはもちろん、スクエアなリアデザインがラゲッジスペースの広さに貢献している。インテリア。あなんかシート高級感ありません、本当だ。 いいですね。ちょっと今、あれ高級感がある。デザインがちょっとだけ。うん。ちょっとモダンな感じになりましたね。はい、シンプルですけど。うん。材質が違うものがいくつもこう、ね、組み合わさっていて。うん、高級感を感じましたね今気持ちが上がるって重要だしやっぱそこいいっすよね会うことがわかる続いて後部座席をチェック 広いし、ね、あの、上も、うん、十分なスペースあるし。もうちょっとないかなと思ったんですよね。あの、 <laughs> ラゲッジスペースが。そうそうそうそうそう。大きくあったんで。うん。フォレスタースポーツは3台の中で唯一のガソリンエンジン車。その最高出力177馬力。果たして実力はあ はいはいはいはい、はい、今の一瞬でなんか、うん、パワーある、うん、パワーある1600回転が最大トルクが出るうんうんちょっと踏んだだけでねこの上りをこう、はい、登ってくれるとこれ運転手楽ですねブレーキングの制度もいいし、はい、ですねこの懐の 深さみたいなところ、はい、うん、エンジンが低重心になってるところがやっぱりそのコーナリング性能を上げてると思うし、はい、単体ではなくて全てのトータルバランスで車の良さというかねキャラクターが出来上がってるなというふうに思いますよねベータ褒めの横溝が唯一気になったのはこのシートちょっと個人的には大きい感じはするかなっていう、はいはい、うん そうコーナリング中にちょっと体は動いちゃうかなっていう、はい、これはその海外の方とか、ね、外国の方にも愛されるっていうのが、ちょっとゆとりを持たしてんですかね、うん、続いて中尾にチェンジしスポーツモードをチェックはいはいはいああ全然ガラッと変わる ターボがこういい感じで加速を演出してくれてますねどこでも行ける SUV ですねうんこれはいいですねマジでだから本当キャンプとか向いてますよね、うんターボエンジンのフィーリングを存分に味わった2人はエンジンの良さ感じますよね感じる電気とは違う加速感があったりとか、はい、走らせてる感がやっぱりあるのはやっぱ エンジンかなっていうまた行きたいですよねあそこにだからね、うん、またね、うん、あのアクロのねアクロに行きたい、うん、そこをちょっと本当に本領発揮しそうな雰囲気ありましたよね、続いては日産キックス最大のポイントは電動パワートレーン e パワーが搭載されていること e パワーはエンジンで発電し電気モーターで走るシステムホンダ eHEV とは違い エンジンが直接駆動することはないノートセレナに続く3車種目として満を持してついに SUV に搭載されたのだ e パワーですけれども、はい、新型ノートで乗って、非常に良かったじゃないですか、はいそれがねこの SUV に搭載されてどうなるのかなっていうのは非常に楽しみですよね、はい、とうとう来ましたねはい この後日産キックスの魅力に迫るこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします日産キックス e パワーにロックオンその実力はいかにまずはどうですかこれ、はい サイズ感の方ですけれども全長 4300mm を切っていて、まあ、今回の3台の中で一番実はコンパクトなんですよね。うんコンパクトであるんですけれども、はい、デザイン性が結構あってこういう、まあ、キャラクターラインも入ってるし、はい、うんあの SUV だけどスポーティーさも少しある感じがしますよね。どっかなんか可愛らしさもありませんか確かに確かにフロントマスクはそれぞれ個性豊か好みが分かれそうだ ラゲッジルームは一見狭そうだがホイールハウスの後ろにスペースを確保しているためゴルフバッグを斜めに積むことが可能デザイン性高いですよシートがね、うん、そうですね面白いデザインですね面白いデザインで、うん、シンプルですねシンプルですね、うん、インテリアは丸みを帯びたデザインを随所に使っているのが特徴三者三様こちらも好みが分かれそうだ 全席のシート形状を工夫することで後部座席のスペースを確保ボディのコンパクトさをデザインで補う工夫はお見事ヘッドクリアランスも十分だ続いて走行インプレッションすると驚きの実力が明らかとなった一番なんか感じるのかもしれないですね、うん、 日産キックス e パワーの最高出力は129馬力その加速感は思ってたよりもすごいちゃんとスーッと登ってくるんで、うんこの間のノートの時に受けたいい印象のはい、そのトルクがある感じ、はい、そこはねやっぱりありますよね、まあ、キックス用に今回、はい、e パワーもモーターを増強してるってことなんで、はい その出力が上がっているところをねやっぱ感じますねエンジンで発電するのはホンダベゼルと同じだが印象が違うようだ、まあ、感じるのはそのエンジンを使ってる時のそのエンジンの回転数はやっぱり日産の方がちょっと低めでそうですねあの音も静かかなという印象を受けました、はい、続いて横溝直樹にチェンジ なんか割と軽軽快というか、うん、クイックに車が動いてる印象なんですね、助手席乗ってると。もう3台中これが一番こうステアリングを切った瞬間のレスポンスが良くて、はい、まあ、その分あのちょっと足は気持ち固めかもしれないですね、はいはい、まあ、レスポンスが出てる分硬く感じるところかもしれないかなスマートモードはより電気を多く使い加速が強まる 上りの時とかはこうこのスマートモードにした方がグイグイグイグイ上っていきますね、うん今一番回数が一番効いている状態なのかなこのスマートモードが、こうグッとこう効きすぎるとか違和感がないからこの辺はドライバビリティが高くて運転しやすそうですよスポーツっぽさみたいな一番なんか感じるのかもしれないですね、うん、この車がもしそういうのが好みの人であればそうですね 日産キックスはキビキビとしたスポーティーな走りが印象的だった国産 SUV を一気乗りした2人は この3台の乗り味とかサスペンションのフィーリングとかってちょっと前の車と比べたらもう価格破壊ぐらいのコストパフォーマンスなんですよ個人的にはなんかこんなに素晴らしい技術をよりなんかこの欧州のちょっと高級コンパクト SUV に対抗するような車もね確かに出してもらえるとすげえ楽しいなって1000万円もすんのみたいなのが、 <laughs> あっても楽しいですそうですね、どんどんここは盛り上がっていくでしょうね、はい 世界初の水素エンジンレーシングカー